الحين يلا دخلتي اوكي بسوي لك يلا بدون شيء بدون مقابل لا لا لا عادي عادي ابغى ابغى تبغين يعني زي كذا قاعد اسوي لكم give away <laughs> يلا يلا بقبل بقبل ياي ياي خذت توتي مرة ثانية ووو. ايوه جايز المليار من اخر اوكي جميل السويس مقفولة انا ليمونة بحب الشبكة ضعيفة